na voz. E o Isao tenta acompanhar. Vai malvadinho, vai malvadinho. É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar. Arto pro escurinho e faço você gamar. Ai, Play na safadeza, olha o que rolou, tu me chama de malvadinho, pera me aí. Chama pô. de amor, pede com carinho. Ah. Me foca que eu gosto, fudendo escurinho. me falando assim. Vai malvadinho, vai malvadinho. Hoje joga essa raba pra mim. Vai malvadinho, vai malvadinho. Hoje joga essa raba pra mim. Vai malvadinho, vai malvadinho. Ai, que delícia de amor. Pede com carinho. Tem foca que eu gosto. eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar. Parto pro escurinho e faço você gamar. Play na safadeza, olha o que rolou, tu me chama de malvadinho, pera aí. Me chama pô. de amor, pede com carinho. Ah. Me foca que eu gosto, podendo escurinho. Ele me fez gozar, baby. Me fez gozar, baby. Me pega de foda, ela fica louca e tá me falando assim. Vai malvadinho, vai malvadinho. Hoje joga essa raba pra mim. Vai malvadinho, vai malvadinho. Hoje joga essa raba pra mim. Vai malvadinho,